こは名物ショートだって脱落まあ大きめのクラブの方がいいよ塩田さんがあのマウンドの洗礼を受けたはいおおいいボール打ったよあダメだ多分ダメだこれ全然下だ 全然すくったよくるんくるんくるんもう寝ないよ まっすぐピンポジションは奥ですねえこの高さ上あの出すのうん出すか出るかなでもねつま先下がりだからちょっと心配だけどクラブを信じて、うん、出るかな出た出てるしかもいい花道行ってるあ、あ、あ、かあ、た、痛い。あ、 手前から。はい。はい、どうするあ、こうじゃん、こう。あとは。 <laughs> それそれそれ。もうちょっとこっちがあったかな。どうしよう。でもこの辺に出そうかな、一回。うん、それもありだと思う。引っ張って打つ。引っ張って打つ。ちょっとイメージするうんうん。 <laughs> やば。すごいね。 張る入っちゃうない思ったより飛んだあれ飛みないしょうがないねこれ湿ってるからあんま開かない方がいいんだうんでも超高いねかれる。相変わらずうんかれ相変わらずこんな高さです開かないでアリソンバンカーちょっとやっぱちょっと開こうちょい開きで72個バンカーがあるらしい ころにハマっております三枝心ですいいよナイスアウトですはいじゃあこれは目が奥から前だから転がしていきます うまい寄ってます寄ってるよ寄ってるよナイスアプローチです上りのスライス逆目、はい、あそうじゃないあそうじゃなかったナイスここは全部でバンカー1個あります 72分の10ええー、4つ左サイドに3つのクロスバンカーとガードバンカーが左右あと左奥にもバンカーが1個ありますゲーで10個です純ちゃん、うん、ここは、うん塩田さんと塩田さんとだって塩田さんにプッシュしてプッシュしますでいいだって3枚もう負けてるからもう勝てないじゃんこのホール一つじゃ、うんうん、じゃあプッシュして純ちゃんプッシュ負けたら罰ゲームねまた 何それ辛いやつ <laughs> じゃあお願いしますお願いしますうんよいしょほんとさあ純ちゃん3枚分 おーナイスショーいいじゃんバンカー行かないよ、はい、よいしょ、うん、はいあれねナイスショーあーちょっといやあちょっと大丈夫大丈夫 もう大丈夫大丈夫バンカーを怖がるのいつも逃げるからバンカーがうまくならないからバンカーを怖がらずにこのバンカー入れても価値のあるバンカーですいいじゃないもしんない乗ったナイスおバーディーチャンスかもよわあ、すごいよ今 かったじゃん。純ちゃんの背のね、二倍あるよ。もっとじゃん。それはやばい。ゆっくり行こう。行くよ。ゆっくり行くよ。うん。あ、やばい、下入った、入った。おお、止まった、止まった。いい、いい、いい。下に入ったよおお。うん。うまいよみこちゃんにお手本見せてもらおうか。 手本やってみますはいうわうまナイスいやでも高さがさ純蔵のアプローチですおいいね壁ドンこれ置いたらさ落ちちゃうしいくよはい 強いけど止まるんじゃないか なんともつれ込みましたんちゃんがこれを決めてマーカーをゲットできるのか入れときますか最後だから。 ナイスたださこれ多分私ね結構ね入れてくると思うんだよね <laughs> すごいからやばいようわ止まったすごいダメだね今のはねはいお疲れ様でした、ということはなんと純ちゃんゲットじゃないやったで、柴田さん何だったんだって話だけどね なんだったんだって話なんだけどめっちゃポイント取ったのにねめっちゃもう全然勝てなかったから全然勝てなかった結局最終ホールに決めるっていう、ね、うん、ありがとうございましたお疲れ様でしたお疲れ様でしたお疲れ様でしたどうでしたか一泊二日二日二ラウンド難しかった、ね、難しかった結構富士はね、うん、特に、うん 私は特になんか頭使った頭使ったね、うん、綺麗だったね綺麗だったねやっぱ海が見えて、結構こうなんだろうグリーンの向こうにまっすぐ見えるじゃん、うんうん、それがすごい綺麗だったなと思った、うんうん、気持ちよかった、ね、なんかあとね打ち下ろしとかもさすごい見えるからさ、うん、気持ちいいよね気持ちいいよね、でも緑もさ、都内よりももうさ青々してきてたし、ね、やっぱあったかいだけ、春なと、あそうそう純ちゃんはい 純ちゃんに、はい、 <laughs> これをマーカーをねやったありがとうございます川名マーカーゲット赤白です純ちゃんは赤白マーカー最後ねなんだっけダブダブ、うん、ダブだったんだけどプッシュが効いたねプッシュ効いてプッシュでしかも <laughs> プッシュで同じスコアだったら純ちゃん勝ちっていうね、うんうん、 <laughs> まあでもでもでもでもまあまあそれは勝ちは勝ち、ね、頑張ったよね、うん 頑張ったようん次回はね次回もっとね80代をね80代でも70代と80代だからねそうだねうちら私昨日だって90って今日も90だから、うん、両方、歯が立たずそうでも90ジャストじゃん今日でもなんかね治ったのが嬉しかった、うん、うん今日は昨日さ反省でさスコアじゃないよって、うん、大事にすることとか、まあ、気づくこととかまあそれはできたかな 子ちゃんのショットもやばかったね今日もやばかった今日もすごかったよ <laughs> 今日はいくつですか82でも最後のちょっと違うんだろうけどただ最後のねあれだけじゃんっていうでもすごく楽しかったしまあゴルフ合宿にもなったし発見もあったしまた来ましょうはい皆さんにも この YouTube 見てもらって来たいなと思ってもらえたら嬉しいです大島コースはね止まらなくてもねそう来れる来れる隣にそうそうそうはい以上ですありがとうございましたお疲れ様です